ሰላም ለእናንተ ይሁን የእግዚአብሔር ህዝብ። ዛሬ የምናየው ችግርህን ተናግረው የሚል ቃል ነው የምናየው። መነሳችን ማርቆስ 11ኛው ምዕራፍ ከቁጥር 12 እንደዚህ ይላል። በማግስቱ ከቢታንያ ሲወጡ ኢየሱስ ተራበ። እርሱም ቅጠል ያላት የበለስ ዛፍ ከሩቅ አየ፣ ምናልባት ፍሬ ይገኝባት እንደሆነ ብሎ ወደ እርሷ መጣ። ነገር ግን የበለስ ወራት አልነበረምና ከቅጠል በቀር ምንም አላገኘባትም። ከዛው ዛፏን ካሁን ጀምሮ ለዘላለም ማንም ፍሬ ካንቺ አይብላላት። ደቀ መዛሙርቱ ይህን ሲናገር ሰሙ። ቁጥር 20 በማጉስ ጠዋት በመንገድ ሲያልፉ በለሲቱ ከነስሯ ደርቃ ነበር። ጴጥሮስ ነገርቱ ዛለውና ኢየሱስ መምህር ሆይ እነሆ የረገምካት በለስ ደርቃለች አለው። መልሶ ኢየሱስም እንደዚህ አለው፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም እመኑ። ማንም ይህንን ተራራ ተነቅለህ ወደ ባህር ተወርወር ቢለውና ይህንን በልቡ ሳይጠራጠር ቢያምን ይሆንለታል። አያችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ያለ ስለ አንድ ዛፍ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለ በለስ ነው። በለሲቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚነግረን ፍሬ ያላት መስሎት ወደ እሷ ሄደ። ተርቦ ስለነበር ደቀ መዛሙርቱን ተርቦ ስለነበር በፍጹም ፍሬ እንደሌላት ባየ ጊዜ ግን ኢየሱስ እንደዚህ ያላት ረገማት፣ እንደዚህ ብሎ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ለዘላለም ባንቺ ፍሬ አይታይ፣ የሁላችሁ ከአፉ አንድ ቃል አወጣ፣ ከአፉ አንድ መንፈስ አወጣ፣ ከአፉ አንድ ንግግር አወጣ። ሚል የሚል በለሲቷን የሚረግም ትዝ ይላችሁ ይሆናል። ሂደው ተመልሰ በጠዋት በዛ ቦታ ሲመለሱ ሙሉ በሙሉ ደርቃ ነበር ይነናል። ምንም የሰራው ስራ አልነበረም ወይ ነው ያሳለፈላት መሳሪያ አልነበረም ወይ ሰዎች ነቅንቋት አይደለም። ከተናገረው ቃል ከአፉ ከወጣው ቃል የተነሳ በለሲቱ በጣም ወድቃ እናያለን። ተረግማ እናያለን፣ ረግፋ እናያለን። ምን ነው ብሎ በተገረሙ ጊዜ እናንተም እንደኔ እናንተም እንደኔ ማንኛውም አስቸጋሪ እፊት ለፊታችሁ የቆመ ባህርም ቢሆን ያል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዋቲኮል ማንም ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ሂድ ብትሉት ይሄዳል። ተራራ ማለት ለማለፍ በጣም ያስቸገረህ፣ ተራራ ማለት ለመሄድ በጣም ያስቸገረህ፣ ተራራ ማለት ለመውጣት የያዘ ማለት ነው። ተራራ በሽታ ሊሆን ይችላል። የገንዘብ እጦት ሊሆን ይችላል፣ ድህነት ሊሆን ይችላል፣ ያለመከናወን ሊሆን ይችላል፣ ወጥመድ ሊሆን ይችላል። እምቢ ያለክ ነገር እንዳትጓዝ በሙሉ ተራራ ነው። መጽሐፍ ሲናገር ምን አለ? እኔ እንዳደረግኳት ከአፌ ቃል የተነሳ በለሲቱ እንደረገምኳት ከአፌ ቃል የተነሳ እንደደረቀች እናንተም የያዛችሁ ያገታችሁ የከበባችሁ ማንኛውም ዘፉቆ የያዛችሁ ተራራ ሂድ ብላችሁ ብትናገሩት ባህር ሊገባ እንደሚችል ነግራችኋለሁ። ባትወላወለው አላችሁ። ይሄ ማለት ከአፌ የወጣ ቃል ጉልበት እንዳለ ከአፋቸው የወጣ ቃል ጉልበት አለው። ከአፌ የወጣ ቃል መርገም መምጣት እንደሚችል ከአፋቸው የወጣ ቃል መርገም ያመጣል። ከአፌ የወጣ ቃል በረከት የመጥራት ጉልበት እንዳለው ከአፋቸው የወጣ ቃል በረከት የመጥራት ጉልበት አለው። አንድ ነገር ልበላችሁ፣ በለሲቱ እንዴት ሰማችሁ? ተራራስ እንዴት ሰማችኋል ካላችሁ በመንፈስ ዓለም ላይ non living things የሚባል የለም። እያንዳንዱ ግዑዝ ሳይቀር የእግዚአብሔር ቃል ይሰማል። ለምን ካልክ የመጣበት ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ለምሳሌ በስድስቱ ቀን እግዚአብሔር ባህር ሁን ሲለው ሆነዋል። ተራራ ሁን ሲሆን ሲለዋል። በለሱኝ ስትላት ሲላት ሆነታል። እያንዳንዱ አሁን ርጎሟትና ንቀሉት የተባለ ማንኛውም ተራራና በለስ አስቀድሞ በእግዚአብሔር ቃል ስለወጣ በእግዚአብሔር ቃል ስለመጣ አሁንም ይሰማዋል። እናንተ አንድ ነገር ልበላችሁ፣ እናንተ ሊሰማ የማይችል ጎዝ ነገር የለም። እግዚአብሔር አሁን ሰማይና ምድር ፍጥር ሰማይና ምድር በእሱ ያለው ሁሉ በቃል ፈጥረዋል። አሁን ግን ሮሜ አስረኛው ምዕራፍ ቁጥር ስም እንደዚህ ይላል፣ ያ ሰማይና ምድር የፈጠረ ቃል በእግዚአብሔር የነበረ በአፋችሁና በልባችሁ አለ፣ ተናገሩት። ማቴዎስ ስምንተኛ ምዕራፍ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ታማ በነበረች የጴጥሮስ አማች ምን ነው ያላት? አንተ በሽታ ከሷ ሂድ ብሎ ገሰጸው። እሺ ብሎት ነው ይሄዳል። ይሰማዋል። ለእግዚአብሔር ቃል የማይሰማ ጎዝ ነገር የለም። ዛሬ ብዙ ችግር አለብኛ። ሁሉ ችግራችን በእግዚአብሔር ፊት፣ በእግዚአብሔር አይን፣ በእግዚአብሔር ሀሳብ ራራልኝ፣ መልስልኝ ያልን ነው የምንጮኸው። እኔም ብላችሁ ግን ችግርህ መጸለይ ብቻ አይደለም የሚያስፈልገው፣ መናገር አለብህ። አንተ በሽታ፣ አንተ ድህነት፣ አንተ ያለመከናወን፣ አንተ ችንፍር፣ አንተ ማንኛውም በሌሊትም በቀን መሰለጥን ሂድ ብለ መናገር ነው ያለብህ እንጂ ችግር ይዘዝ ብለ ማልቀስ የለብህም። እግዚአብሔር የተናገረው ትዝ ይላቸዋል። አንድ ጊዜ አለት እምቢ ባላቸው ጊዜ ውሃ መምጣት እምቢ ባላቸው እስራኤላውያን ባለቀሱ ጊዜ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ጸለየና እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ምታው ነው ያለ። መታው፣ አለቱ ውሃ መጣ። እንደገና ሲመጣ ግን ያለው ተናገረው ለአለቱ፣ ይሰማሃል አለቱ። በመንፈስ ዓለም ላንድ ኢንቲቪቲ ሚቲንግስ ወይ የማይሰማ የሚባል የለም። ዛሬ አንድ ነገር ልበላችሁ፣ ለችግራችሁ ተናገሩት። ወደ እግዚአብሔር ብቻ አታቅሩት። መናገር ትችላላችሁ። ሂድ በሉት መሄድ ያለበት፣ ተነቀል በሉት መነቀል ያለበት፣ አወገድኩት መወገድ ያለበት፣ መታሁት በሉት መምታት ያለበት፣ ረገምኩ በሉ ይረገማል። ለችግራችሁ የሚናገር አፍ እግዚአብሔር ሰጣችኋል። መጽሐፍ ይናገራል። ማንም ሊማጎተው የማይችል አፍና ጠብ ሰጥቻቸዋለሁ በኢየሱስ ስም ተባረካቸው።